Ramazon oyi kelishi munosabati bilan qanday amallarni qilsak bu oyda yaxshiroq degan savollar bo'ladi. Avvalambor Alloh taolo islom ummatiga bir oy roza tutishlikni farz qildi. Rozaning tarbiyaviy hikmati shuki, insonni sabriga, qanoatga o'rgatadi. Va ro'za tutgan odam ro'za tutishligi bilan birga yeyishlik, ichishlikdan tiyiladi va shu bilan bir qatorida tili bilan qilinadigan gunoh ishlardan tiyilishligi ham kerak bo'ladi. Albatta Ramazon oyida Alloh taoloning muborak kalomi Qur'on nozil bo'lganligi uchun ajdodlarimiz, islom olimlari tarafidan mana shu oyda payg'ambar alayhissalomni sunnatlariga ergashgan holatda bu oyda hatmi Qur'on qilishlik ham eng afzal amallardandir. Payg'ambar alayhissalom yana bu oylarda kechalari ko'plab namozlarni o'qiganlar. Shuning uchun fiqhiy kitoblarda tarovih namozini o'qishlikka va uni rakati va qanday ado etishligi to'g'risida alohida fasllar boblarni keltirilgan mana shu jihatidan ham kechalarni qoyim qilishlik bu oyning fazilatiga yana bir fazilat qo'shadi. Ayniqsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu oyni oxirgi o'n kunligida xayri sahovatlari ham jo'shib ketar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tabiatan sahiy edilar. Lekin Ramazon oyida esa kishining saxovatlaridan barcha insonlar musharraf bo'lar edi. Shu sababidan zakotlarni ham shu oyda berishlik, xayri ehson qilishlik, iftorliklar qilishlik, bu ehtiyojmand oilalarga yordam qo'lini cho'zishlik albatta bu oyda boshqa oylarga qaraganda savobi ulug' bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki: bu oyda qilingan nafl ibodatini farzni savobini berar ekan Xudoy taolo. Farz ibodatiga esa boshqa oyda qilingan 70 ta farzning savobini beradi deb hadislarda marhamat qilinadi. Bu oyni Alloh taolo yanada mu'minlarga rag'batlanishliklari uchun oxirgi 10 kunida Laylatul Qadr kechasidagi kechani berkitdi. Sabab Chunki tabiatan inson bir ishga kirishgandan keyin charchoq bosadi. Ana o'sha mu'min musulmonlar 20 kun mobaynida tutgan ro'zalari sharofatidan charchaydilar. Endi ularga kuch-quvvat, shijoat berishlik uchun Alloh taolo oxirgi kunda, oxirgi to'q kunlarida Laylatul Qadr kechasini berkitdi va payg'ambar alayhissalom aytdilarki man qoma fi laylatil qadri imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi kim laylatil qadr kechasini Allohga iymoni va savob umidida qoyim qiladigan bo'lsa uning muqaddam gunohini kechiriladi deb va'da qildilar albatta shu sababidan bu oyning oxirgi kechasini mumin musulmonlar yanada g'animat bilishadi zikr tasbeh istig'forlar bilan o'tkazishadi ana shundagina haqiqiy ramazonni haqiqiy ro'zani mazmun mohiyatiga yetilgan bo'linadi alloh taolo barchalarimizni ushbu oyda amallarga ishtiyoqimizni muhabbatimizni yanada ziyoda etsin bu oylarni alloh taolo buyurganidek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobiy kiromlar davrlarda qanday o'tkazishgan bo'lsa shunday ibodatlar bilan o'tkazishlikni barchalarimizga nasib aylasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh